No, me voy a quedar sin bolas. Literalmente me voy a quedar sin bolas. No. Hay patas, patas con fan. No. No. No. No. Ah, pensé que me iban a cortar. Ya me la di. no. ¿Qué están haciendo? ¡A la verga, no! No, me van a clavar hasta el fondo, no, amigo. No, por favor, piedad, hijo de puta, no. Bueno, porque a mí me diste más que el otro, ¿eh? Me, me tiene más bronca, ¿eh? Me tiene más bronca con el argentino. No, mira cómo me dejó el este pechito, mira. Ahora sí el doble ombligo. No. What the fuck? No, amigo, no. Me van a cortar la chota, por fin. Yo sabía que iba a llegar ese día que me iba a cortar la chota. No, no, amigo. ¡Ay, no! Me cortaste la así como el un sueño, no era jugador de fútbol. No era el ¿Qué están haciendo? No, no, no, no, no, no. Ah, piernas nuevas. sé como por piernas nuevas. Bueno, bueno, al menos mejor el pene vamos, tiro. Soy como de Teniente Dan ahora. ¡Teniente Dan! Oh. A la verga, eso, no, eso no, no, me gusta. No quiero eso, no, no, no, no. No, no quiero eso. No, amigo, no. No es nada malo. No, como, no, amigo, no, no, viejo no, no, viejo no, viejo no. No. ¿Por qué tanta maldad, amigo? ¿Por qué tanta maldad? Warning, scanning system breach left. left. I'm on it. All clear. Uh, sácame, sácame de aquí, por favor. Hey, soy Oliver. We're too late for this one. Wait. Take a reading on him. Lieutenant, according to the med ship, this is Matthew Kane. Is he Strog? No, the neurosite in his head hasn't been activated. The Strog don't control him. How do we know the neurosite isn't gonna suddenly switch on and he winds up fully Strog? He won't, I guarantee it. HQ, this is Rhino Squad. We've got an injured Marine who needs immediate evac. Rhino Squad, meet Falcon 5 at the coordinates being sent. Roger that, HQ. Rhino Squad out. Welcome back to the land of the living, Kane. Hola. Come on, let's move out. Aerosite registration disrupted. Deploy okay, service unit. Pues tengo y corro más rápido. Pues Can't go running around unarmed. Grab weapons. Ah, What are you waiting for, the oh, me gusta, me sirve. Tiene piernas nuevas. Piernas nuevas. Sí, son piernas nuevas.